А здесь я был уже прикомандирован офицер сверхштата. Угу. Сопровождал воинские грузы. Э -э, с России, да, в Украину? Да. А какие грузы были? Продовольствие, вещи, э, гуманитарка, боеприпасы. Боеприпасы э, снаряда, артиллерия? Всякие разные. Калибр? Ну, от э, стрелкотни там 5,45 угу. до снарядов 152 миллиметра. Угу. Когда зашел в Украину? 1 июля. Это летом уже, да? Да. Это первый раз? Первый раз, да. А какое направление? Харьковская область, Чугуевский район. Угу. Где взяли плен? Э, в районе Бригадировки, тоже Чугуевский район. Поселок как? Бригадировка. Когда? 6 э, сентября. То есть почти два месяца? Два месяца. Да, а что делал Удата все время на территории Украины? Или ездил туда-сюда? Да, по указанию командира ездил, получается, примерно от поселка Вишневка до, э, ну, по Чугуевскому району. А за ленту выезжал? Нет. Семья, дети есть? Да, жена, ребенок. Ребенку сколько? Шесть лет. Э, Контрактник сам? Да, офицер. Э, на контракте сколько платили при заходе в Украину? При заходе 200 тысяч рублей. В э, общем. В месяц, да? Да. Это суммарная сумма. А жена чем занимается? Ну, жена преподаватель математики в школе. А, вот после срочки сразу пошел на контракт, да? Ну, я отучился сначала в кадетском корпусе, ракетно-артиллерийском, 9, 10, 11 класс потом поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище в 2008 году, там три года проучился и перевели в Санкт-Петербургскую военную академию артиллерийскую. Там доучился в 2013 году, получил лейтенанта угу. и стал служить офицером. То есть я так понял, что ты как бы с юности хотел служить, да? Ну, вот такая получилась у меня линия судьбы, что я пошел военным. Почему? Стабильность. Что значит линия судьбы? Ну, выбрал вот так вот, э, что стабильный заработок угу. – это государственная служба, угу. вот служба родине. А родители, вот с какой-то семьи, родители чем занимались? Рабочие, семья обычная. Мама фельдшер была, угу. а отец э, автомеханик, слесарь водитель. Э, тоже много Русской области, да? Я так понял. Да. да? А как, какая средняя зарплата у них? Э, ну, у отца 1025-30, угу. вот, мать умерла. Угу. Давно? В 2015 году. Угу. Вот. И отец с тобой живет, да, или отдельно? Нет, э, я служу, он получ... я с 13 с половиной лет отправился в кадетский корпус, и так вот, где служу, там и проживаю. Угу. Сейчас проживаю в городе Гусев, Калининградской области. А ты сказал стабильность и так далее, то есть э, мотивом, мотивом захода в Украину были деньги? Мотивом захода в Украину был приказ командования, угу. вот. а деньги – это мотив для жизни то, что как бы стабильная работа. Ну, то есть ты, ты, не, э, ты не отбрасываешь того, что деньги были мотивом, э, как бы, ну, для тебя тоже. Ну, причем... денег и так хватало даже. Ну, на контракте меньше же платили перед заходом в Украину. Сколько платили? Ну, так 55 тысяч примерно. Ну, то есть там разница большая, это а в 4 раза больше. Да, но и риск большой, как бы, за все, за все время проведения военных действий, допустим, да, где-то там в Сирии, еще где-то я как бы не участвовал угу. вот, и не рвался. Ты в компаниях нигде не брал участие, Нет. да? Только в Украину, да? Да, ну приказ поступил э, ехать э, на специальную военную операцию, и я поехал. А для тебя лично это СВО или война? Ну, практически, когда ты находишься на поле боя, это ну, самая настоящая война. Вот, то есть спецоперация – это, видимо, название такое для этой войны. За что воюешь? Вой, воюю по приказу э, за Россию, получается за Родину. А какие интересы здесь ставит Россия? Вот за Родину. Это Родина для тебя вот лично? Ну вот Харьковская область – это Родина? Ну, вообще это все бывшие страны э, э, там СНГ или там, Советского Союза, как бы все братские народы и Белоруссия, и Украина и так далее. Я так считаю. Вот. Ну и, естественно, ехали с мотивом э, как бы, против террористов, против нацистов и так далее, там, кто вот устраивал вот эти все саботажи. Ну, все равно мирный народ гиб как бы, с целью ну, освобождения, освобождения ехали. А как бы на поле боя ну, ты уже как бы, ну, я маленький винтик в этом большом механизме. Вот, и когда я принимал участие, я как бы военнослужащих первый раз увидел, ну, в СУ, я увидел первый раз, когда меня в плен брали, угу. вот, лично. А так, как артиллерист или, допустим, подвоз, я осуществлял э, воинских грузов, я как бы не видел лично противника. Я понял. Эм, сколько населения Украины? Не знаю. Не знаешь, да? Все население Украины было угнетено, и ты ехал освобождать? Ну, когда, допустим, я видел гражданских, ну, в тех районах, где я работал, угу. ну, никаких негативных, не знаю, моментов не было с их стороны. Может, они просто боялись? Ну, сомневаюсь, как бы, что боялись. Ну, хорошо. Сколько населения э, вот ты лично хотел освободить? Я лично не хотел освободить, я хотел, э, если мне дали приказ, я хотел выполнять свои обязанности. Ты три минуты да. назад сказал, что ты ехал освобождать. Не, ну идеология была такая, что я думал, что здесь э, как бы людей ну, нацисты, как бы там, я не знаю, угнетают. Вот. Угнетают? Ну, грабят, насилуют, убивают. Я гражданский? Вы, да. Да. Меня кто-то грабит, насилует, убивает, но меня это как-то видно. Ну, вы находитесь здесь, а не там, где происходят какие-то боевые действия. Где? Ну, на, на фронте, на линии. Там, от... В Харьковской области, когда были боевые действия, начались? Ну, я не знаю, но когда я приехал, уже обстреливали и с той, и с этой стороны, как я знаю. Ну, Харьковская область нормально жила до 24 февраля? Я этого не знаю, я здесь не был. Не знаете, да? Ну, то есть вы говорите, что ехали освобождать от угнетения тех, кого обстреливали. Харьковская область нормально жила. А давайте я вам немного что-то покажу. Да. да? Хорошо, вы говорите, вы не знаете, да? я вам просто покажу Мариуполь. Знаете такой город? Да. Ну, я по телевизору видел. Да, это украинский, правда, город. Вот это Мариуполь до и после захода русских, да? Вот это те самые фотографии, да? Главный вокзал Мариуполя. Видите? Да, да, да. Это при нацистах, так как вы говорите. Вот это при освободителях. Видите, что сделали с главным вокзалом дальше? Донецкий областной драматический театр в центре Мариуполя. Видите, как нацисты отстроили? Я продолжу. А вот это сделали освободители. Ну, не факт, что это сделали все освободители. Нет. Была контрбатарейная борьба. Хорошо, но это все случилось при заходе освободителей. Ну, то есть, вот видите, как, как все поменялось, да? Вот дальше. Конфи, и вот так что сделали освободители. Вот это Мариупольская угу. мечеть Султана Су Сулеймана, вот что с ней сейчас, да? Освободители зашли. Прокомментируйте это. Ну, я считаю, если вот, допустим, разрушенные здания, идет контрбатарейная борьба, первую очередь, которая сейчас и, и как бы практикуется, да, идет. Вот. И по-любому, если страну уже начали отбивать вооруженные силы Украины, то, естественно, и они тоже могли попасть по этим зданиям. У меня не в этом вопрос. У меня вопрос в этом, что вы говорите, что пришли сюда освобождать, а как бы, ну, люди, все хорошо, как бы, все хорошо у них. Не, ну, какие У людей все хорошо. Какие-то части Украины тоже же страдали, допустим, от обстрелов э, несколько лет, допустим, вот, если Луганск, Донецк. Да, давайте будем все-таки одну линию держать. При нацистах все хорошо, как бы все живут и так далее, все строится. Заходят россияне и все рушат. Ну, вы тоже можете показать одно, допустим, а в России, да, такой же, допустим, деятель-блогер, как вы – будет показывать совершенно другие вещи. Например, назовите мне. Ну, просто дайте мне контраргумент, кто это показывает. Ну, не знаю, я уже давно не смотрел ни телевизор, ни YouTube, допустим. Сомневаюсь, что сейчас вам могу сказать что-нибудь такое. Аргумент какой-то предоставить. То есть нет аргумента, да? Mm. Ну, на то, что я говорю. Ну, это ужасно, конечно, что вот так вот люди Но а Это страдают. все случилось после, после захода россиян, которые пришли освобождать. Ну, Россия, Россия, я думаю, правительство России не просто так э, войска. Есть, значит, какой-то смысл. Какой? Вот. Объясните мне тогда. Ну, я вам вот показывал, как люди жили и то, что случилось э, после России. Ну, Захода. я не такой важный человек, чтобы вам ответить на этот вопрос. Вы военный? Вот. Вы, я военный, я вы, вы, вы, винтик большой системы? Я, да, я маленький винтик, который многого не знает, который выполняет просто свое предназначение, свой приказ. А какой вот, о чем вы в, жизнь, в жизни мечтали? Мечтаю дослужить до пенсии и жить в свое удовольствие вместе с семьей. Короче, всю жизнь как бы, как бы пенсию, да? Для меня а сейчас. А вот, вот, вот между нами разница. Сколько? Вы какой год? Рождение? Да. 1991. 91. Между нами 10 лет. Вот я пенсии еще не думаю. То есть я ну, еще молодой, я могу работать еще. А вот вы уже думаете о пенсии. Я думаю о пенсии, как в училище пошел, а, да, вот россияне, они думают о пенсии. И сколько вам светит пенсии? Денег? Да. Э, ну, не знаю, тысяч, может, 20-25. Вот это смысл жизни, да? От кадетского училища это пенсия, да, смысл жизни? Ну, пока да. А там, а там уже, не знаю, там, чем-то займусь. То есть вы уверены, что смысл какой-то есть, да? Конечно, есть. А вот вы были на Харьковском направлении, да? Вот как бы <laughs> шли освобождать, и вот сейчас Харьковскую область отдали, и Херсонскую область отдали россияне. В чем тогда смысл был захода-выхода? Ну, это может быть маневр такой. Какой? Какой-то очень секретный и умный. Сейчас а... что-то будет интересное, может. Например? Я не знаю. Там уже великие умы России думают об этом. Ну, как бы мне не положено просто такие операции решать, вот, как, допустим... Вами решают? Ну, я участник, естественно, решения. Вот. Но у меня маленькая задача. Убивать украинцев на месте ну. поля боя. Ну, по крайней мере, не убивать украинцев, вот, а противостоять противнику. Вот. А кто мой противник, мне уже будет э, говорить мое командование. Так с кем вы воюете? Нацисты есть? Может быть и есть. Шлический быть... снаряд минимум 20 километров летит. В среднем, то есть. Так есть нацисты или нет? Они везде есть. Я скажу, в каждом государстве по-любому они есть. Вот. А именно здесь лично я нацистов не видел. Ну, понятно. А- лично. А, а когда были кадетом, какие книги любили? Джека Лондона в основном читал. Это ну, что, «Белый клык»? Много рассказов. «Белый клык», там «Любовь к жизни» мне очень нравится. Mm -hmm. Вот, там описывается очень философия Фридриха Ницше красочно, как человек борется за свою жизнь. Вам нравится Ницше? Не нравится, просто Джек Лондон писал по его как бы, философии. А что вы знаете о Ницше? Ницше, что это был философ, э, который пропагандировал э, жизнь как тяжелое, как бы вот это вот, ну как, э, то, что жизнь очень тяжела, но люди борются. Что-то типа того. Я мало читал Ницше. В основном Лондон. Но ну, он вам нравится, да? Ну, то, ну как бы да? вы, вы, вы к Лондону пришли, от Лондона, Джека Лондона пришли к Ницше, да? Да. Ну, как ты интерполировал между ними. Но Он вам нравится, да? Да. А знаете, кто такой вообще Ницше, Фридрих? Ну, философ. А знаете, такой вот концепция у Ницше есть э, эм, Иберманш. Знаете, что Нет. это такое? Нет, не слышал. Уберманш, если правильно, это на человек. Вот некоторые считают, ну вообще как бы принято, да? Вот я, мне кажется, я для вас делаю открытие сейчас, да? Вот вам нравится Ницше. Вот как бы э, на Ницше, да, вот понятие Берманша, суперчеловека, э, потом как бы базировалась идеология нацизма и фашизма. Я же говорю, я этим не интересовался, поэтому не Интересно, моя тема. да? Я вам, я вам сделал открытки. Ну, я слышал, я читал про Ницше, так маленькое описание, э, там, сверхчеловек и так далее. Но ну, я же говорю, я рассказы Джека Лондона читал, а не... А то, что он там немножко А вот то, что вам нравится, Ницше. типа Ницше и так далее, и вот эти все его концепты, может, вы нацист? Все-таки? Нет, конечно. Нет? Я как бы... Вот я, ну, я читал Ницше. Я живу в России, а это многонациональная страна, и я как бы даже против да, нацизма и так далее. Я не считаю никакую расу ниже другой. Может, вы просто этого не понимаете? Да нет, понимаю. Иначе тогда у меня было бы какое-то другое, я думаю. Вот может все-таки россияне это новые нацисты, расисты их сейчас называют. Вот эта вся идеология когда ну, встречаю человека, которому нравится Ницше? Нет, я так не думаю. Ну, это ваше личное мнение, правильно? Ну, это да, только мое. А вот в, когда были кадетом, да, э, что-то изучали в Украине? Нет, ну только если на уроках, там, я не знаю. Да что знаете о Украине вообще? Об Украине? Угу. Ну, не знаю, там, так по мелочи. Например? Любите сало, там, не знаю, похоже на русский народ также там у вас э, исторически там сложилось там то, что мы как бы все вместе жили, Киевская Русь была, допустим. Ну, как так. Мы, вы многим не отличаетесь от русских, от белорусов, я считаю. Что значит не отличаемся? Ну, то, что в основном русскоязычные народы. Ну, то есть э, язык, можно сказать, одинаковый. Вот, э, там, пища одинаковая, живут одинаково люди. Раньше Советский Союз был, вообще все там перероднились. Нам все нравится народы. Советский Союз? Ну, я не был, я только родился в Советском Союзе, и, и все как бы. Ну, не знаю, родители говорят, что было хорошо, дедушка с бабушкой говорят, было хорошо как бы. Было нормально. Вот. Работали, жили, проблем не было. У вас сын, да? Да. Сын, а вот если через 20 лет, вот если теоретически родом меняет, вот он спросит, э, папа, а что ты делал в Украине? Он когда-то на ютубе найдет это видео, вот что мы разговариваем. Ну, он увидит правду, что я выполнял приказ. Ну хорошо, а какой был приказ, сын спросит? Может, он будет не глупый все-таки человек? Приказ выполнять указания моего командира, которого мне назначили здесь он дальше пойдет и скажет, папа, а если командир бы тебе сказал убивать гражданских, ты бы это делал? Гражданских нет. А военных? Военных, ну, если есть опасность, если бой, то да. Ну хорошо, э, вот сын скажет, вот э, ты же нацистов не видел, значит это все неправда было, то, что говорили? Ну, значит, были не нацисты, значит, были какие-то тоже люди, которые опасность представляли. Какую? какую-либо политическую, там, я не знаю, то есть, для людей. То есть я правильно понимаю, э, как бы ты слепо веришь тому, что говорит э, руководство? Я верю своей родине, своему командованию. Ну, родину чему? Ну, вот что значит верю своему, своей родине? Ро, вот что такое родина для тебя, чтобы верить? Это ну, Путин? Ну, это мой, да, главнокомандующий вооруженными силами. То есть ты веришь Путину? Путин нравится? Ну, как сказать, нравится в своей политике? Да. Или как? Э, я политикой не интересуюсь. <laughs> Вот, сильно. Вот, поэтому ну, живем, как живем. А то, что ты здесь, это не политик? То, что я здесь, да. это ну, просто не успел уйти из третьей засады. Вот так. Что это значит? Ну, так бы убежал. Откуда? От, от огня, когда меня обстреливали. Я тебе говорю, то, что ты в Украину зашел, а это не политика? Это работа. Это работа, да? Да. Наша... Служба Родины. Родина сказала, надо ехать, и я поехал. Наша профессия убивать. Наша профессия защищать. Кого? Вот. Вот у меня, ну, ты до сих пор не ответил на вопрос, кого? От кого? Ну, я же говорил, что как бы на поле боя э, я выполнял не, стоп, приказ. Стоп, но ну, ты же заходил кого-то от кого-то защищать. Нацистов здесь нет. Ты сам сказал. Ты я не видел, видел. я лично видел. их не видел. Они, может быть, скорее всего, там в окопе, куда снаряды А сколько здесь нацистов? Не знаю. Не знаешь? Не знаешь, да? Ну, скорее всего, много, если 150 тысяч россиян заходило с разных сторон. Группировка была сконцентрирована в феврале. Ну, это же не только для атаки, это может быть и для контроля. Столько войск может быть. А вот э, для контроля чего? Для контроля нацистов, которые для, для контроля бегают где-нибудь, прыгают там. Так я, ну, нацисты угнетали как бы народ. Народ должен бы был встретить и радоваться этому всему, правильно? Так ну, народ так, не понимает, логика. может. Народ не понимает, что? Ну, где нацисты бегают, где кто. Им по телевизору могут понарассказывать, что э, россияне, там, не знаю, нацисты, убийцы. Я не говорю то, что не было там каких-то происшествий, как я наслышан, там и, э, ну, украинские военные много чего-то варили. там с российской стороны я слышал, тоже там были инциденты какие-то. Вот. Допустим, но реально я не видел. По крайней мере, вот при мне, как говорят там э, россияне, там воруют унитазы, ноутбуки мародерят. Вот я два месяца пробыл на территории Украины. При мне ни разу такого не было. Чтобы обидели гражданского, чтобы что-то украли. Вот как бы без зазрения совести могу честно сказать. Прям бубочки зашли в Украину. Кто? Прям бубочки. Не знаешь, что такое бубочка. Вот ну, такие безобидные мальчики. Ну, не безобидные с оружием-то. Да, хорошо. А вот послушай еще что. С началом той же самой специальной военной операции многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это э, не обязаловка какая-то. Люди поехали по зову сердца. Это волонтеры, да? Это он, скорее всего, говорит, да? Или, правда? С молодежью он разговаривает, что многие поехали помогать. Многие помогают на линии фронта россияне. Вам? Ну, приходила гуманитарная помощь. От кого? Вот. Ну, от разных областей России. Что там было? Вещи, продовольствие. Для кого? Для военнослужащих. Для военнослужащих, Ну, да. для нас именно, угу. лично. Для гражданских я не знаю. Гражд... При мне гражданским помогали, я видел, военнослужащие, допустим, дрова привозили. Вот. Это вот лично я наблюдал, допустим. Чтобы они, ну, не было электроэнергии, это точно. Вот, газ, не знаю, был у них нет, но готовили они на дровах. И вот при мне помогали, да, дровами. А почему вот э, все общество украинское помогает ВСУ? Вот твое мнение. Ну, потому что они все на, с одной земли, скорее всего. вот. Есть... У многих родственники э, как бы воюют. То есть нацисты помогают нацистам, правильно я понимаю? Ну, как бы сказать тоже, я смотрю телевизор, э, очень сильно Украина превышает тоже нацию свою до нельзя. У нас, ну, допустим, я как вспомню свой телевизор, там такого нет. Россияне, значит, Россия, русские. Что, там. Что, что значит превышает э, свою нацию? Ну, очень, очень сильно, как бы, не знаю, то, что очень сильно сплочены в данный момент, это хорошо. Вот, но такое ощущение, ну, там пропаганда постоянно по телевизору, ВСУ, ВСУ, там, мы победим. Э, вчера вот, допустим, даже я смотрел репортаж, э, как украинские женщины делали колбасу, и пели про то, что надо убивать э, русских э, оккупантов. Это уже как-то, не знаю, даже ну, Великую Отечественную войну, э, вот, ну, просто вспомнить для меня, я лично свое мнение говорю, то, что там, да, бей врага, но не было такого там мочи там русских, там мочи немцев, там а еще что-то. Не, а, а, а ты знаешь, какие были песни во Вторую мировую войну? Ну, я ж военнослужащий очень... Ну, я понимаю, писал. а в, чем, в чем проблема, например, то, что женщине поют мочи оккупанта? Россияне это оккупанты? Мочи русского оккупанта. Ну, ну, это... а кто оккупант? Ну, может, мы не оккупанты, может, мы просто... Ну, для украинцев вы оккупанты. Ну, для украинцев мы ну, оккупанты, но, допустим... Ну, на какой везде, везде проскакивает мочи русских, мочи русских. Э, там, допустим, это уже какой-то нацизм. Там, да, мочи... Про, ну, я не Стоп. знаю, там... Кто пришел? Э, украинцы пришли на территорию э, России? Ну, вы не смогли зайти на территорию У меня России. вопрос. Ну, а в чем тогда Чисто проблема, фигурно. что женщины поют мочи, мочи русского оккупанта? Ну, как, россияне как сюда дико. пришли. Вот честно, как-то дико Как-то дико? Да. А почему? Вот, там, ладно, там Э, а, а что не нравится? Ну, у меня вопрос, что не нравится? Ну, ты оккупант? Нет. Оккупант. Для этого населения ты оккупант. Вы считаете? Ага, да, больше. И женщины, которые там резали колбасу для ВСУ, тоже оккупант. Оккупант. Им не нравятся оккупанты, потому что они убивают, рушат города, вот я тебе показывал Мариуполь и так далее. И они поют «Мочи русского оккупанта». Это же нормально. Ты не понимаешь этого, да? Это нормально здесь, видимо. А, а я где, считаю, это ненормально. А где ненормально? Ну, вот в, в России, каких странах? Вот, например, я даю вот России, да, пример. Э, у нас нет такого, ну, лично вот э, я очень много там могу быть на службе, гулять, там еще где-то. Нет такого там, я русский, слава России, никто не ходит, не орет. Да, люди там любят родину, любят Россию, но такого, допустим, я не наблюдаю, и у нас такого не приветствовалось. А здесь очень сильно поднимают э, нацию, над, по крайней мере, над Россией, а Россию принижают. Да, понятно, война и так далее, там специальная военная операция, многие чему недовольны, но как-то... Для а, меня это дико. Серьезно? А как они должны были? Вы что, женщины должны были петь? Ну, просто я стараюсь понять логику mm. твою за поддержку, за помощь своих войск, хорошо, но вот это вот там мочи русских, даже если вот я был в некоторых местах здесь, угу. да, не столь отдаленных, на ноутбуках наклейки «Хорошая русская смерть» и так далее, тоже как, уже не знаю, как идолы какие-то, везде все расклеено, написано, там у кого-то на футболке череп там с цветочком вот этот вот непонятный. А в чем? Ну, то, то есть ты не понимаешь, почему тогда? Я понимаю, что народ э, обижен, там, э, думает, что мы оккупанты и так далее. Вот, но это уже... Хорошо, а как, ты, а как россияне хотят э, удержать эту территорию, если народ обижен, так как ты говоришь, поет мочи русского оккупанта, вот как ты это себе представляешь? Ну, Объясни мне. Лично на своем примере, когда да. вот мы также, ну, угу. солдатики, людям помогали с дровами, ну, ничего такого не было. Вот, и как бы даже проблескивали такие моменты, что там они боялись, наоборот, ВСУ. Не знаю, может быть, они прикидывались перед нами. Вот, а может, это и правда была. Потому что кто-то там в сплетни те же самые говорили, что и машины позабирали, и все позабирали, и свалили, когда мы начали наступать. Вот. Но мне тогда и не было, то есть э, я приехал позже. Угу. Вот. Но как бы уже разговоры об этом шли. То есть люди хотели там Россию или я что-то не могу понять? Ну, видимо, да. А что Россия может предложить Украине? Мир. Какой? Русский. Пока что она предложила только войну. Ну, это воен... боевые действия, они когда-нибудь закончатся. По-любому. И там уже будет видно. Жена тоже так думает, как ты? Сейчас не знаю, как она думает. А до этого? До этого, да. То есть, молодец парень, что идешь мочить нацистов, да, в другую страну? Денежку немного при... привезешь? Э, да денежку. Немного, там... немного, немного поднимемся. Не, денежки. Пол Бивай, а не говорила там что-то там насиловать людей или так, потому что у нас записи включали, как жена разговаривает с мужем иногда, россияне между собой. Не, деньги тут э, вообще ни при чем. Угу. Вот, как бы жизнь и деньги это совсем разные вещи, я считаю. Вот, и чисто ради денег я бы не поехал. Угу. Я понял. Значит, освобождать еще что здесь? То есть, я так понимаю, для тебя Украина не независимая суверенная страна? Э, ну, как бы, да, независимая суверенная страна, но в связи с этими происшествиями, не знаю, как там дальше будет уже. Так суверенная или нет? Ну, была суверенная. А сейчас? Ну, а сейчас э, пока нет. Сейчас уже решается вопрос, видимо как дальше будет. Эти открытия сделают так, как с Ницше. Она остается суверен. Остается. А вот объясни мне, как бы присоединились части областей, Запорожской, Херсонской, там был референдум, да? Это что же выходит, что Украина, заслав Херсон, и забрала часть России? Сейчас. Что Украина? Ну, Украина, когда возвратила Херсон, она же сейчас забрала типа часть России, правильно? Наверное. Я как бы не знаю, что там по референдуму. Ну, то есть присоединили это, ну, как бы за российским законом это стали российские территории. Территории РФ. Украина зашла и что, отхавала часть России или как? Ну, там, я как слышал, идут бои еще до сих пор. Нет. Нет? Херсон под Украиной. А, ну, не знаю, я этого ничего нет, не смотрел. Объясни, пожалуйста, ну, как военным. Может быть, это просто такой маневр? Со стороны кого? Со стороны России. Сейчас подгоним поближе. Кого? Вот, ну, войска противника, и будет какой-нибудь манер, может, в кольцо возьмут. Серьезно? И отгонят обратно. Откуда? <laughs> Откуда в кольцо возьмут? Ну, с какой всех... стороны будут заходить? Не знаю, с какой-нибудь. Со стороны <laughs> Приднестровья? Не знаю, с какой стороны. Не знаешь, да? Смешно, да? Да нет, не смешно. Просто вы такие мне вопросы задаете, как будто я главнокомандующий. Да нет, ну ты же, ну, ты же приходил сюда освобождать кого-то. Все, я тебе просто открытие сделаю. Перед войной здесь было 40 миллионов населения. 40 миллионов населения поддерживает ВСУ. Все. Народ сбрасывается последними деньгами на армию, чтобы мочить русских. Это же воюют русские, правильно? Россияне. Ну, россияне сбрасывают денежку, чтобы мочить россиян. Объясняй этот феномен. Это в дурмане людей или как? Я не знаю. И будут петь такие песни еще очень долго. Когда они победят, то есть Украина, когда победит, она будет петь, как мочили россиян. Ну, это понятно, что на года настроен э, негативно. Это заметно. Правда. Так может нет у кого освобождать здесь, и люди хотят жить в своей стране. Если народ настроен негативно. Ну, если народ будет настроен негативно, я не знаю, там, и захочет ядерную войну развязать, что тоже надо будет оставлять это все на самотек? Кто захочет развязать ядерную войну? Ну, если народ, вы говорите, если народ там хочет этого, хочет того, Народ может захотеть развязать ядерную, ядерную войну. Какой народ? Уточни. Ну, украинский, вы говорите. Допустим. То есть ядером только угрожала Россия до сих пор? Ну, Россия э, никому вроде не угрожает. Как бы. Угрожает. Ну, а смысл угрожать, если можно просто это а сделать? А я, я тоже спрашиваю. Ну. Так надо делать, развязать ядер россиянам? Так зачем, если еще баллистические ракеты даже не полетели без ядерных зарядов? которые могут сносить города. Смотри, ну то есть мы как бы нормально говорим. Ты сам вышел на то, что народ как бы не хочет россиян и поддерживает как бы украинское ВСУ, да? То есть это нужно эту территорию как бы э, разрушить полностью, убить 40-миллионный народ? Я что-то не понимаю ну, Нет, логики. я считаю... Ну, народ не хочет, не хочет россиян, да? Там женщины режут колбасу, да, и поют «Мочи русского оккупанта. Ну, что -то... есть ты сам на это вышел, что народ поддерживает ВСУ. Весь Понятно. народ украинский, он сплочен. Ну не весь. А ты сказал, Те, что народ... режут точно. Ты сказал, что украинский народ сплочен против россиян. Ну, как бы логически, что не хотят россиян. Так что дальше этот народ давить, давайте включим ядер, я что-то не понимаю. Тогда зачем россиянам территория это вся? Ну, то есть логику мне объясни немного. Я вот у, у тебя, как у российского солдата, это спрашиваю на полном серьезе. Ты признал, что украинский народ сплочен, поддерживает ВСУ, воюет против оккупанта российского, да, такого как ты. Не могут взять, что нужно баллистические ракеты зарядить? Просто объясни мне. Ну, выходит так. Да. Это геноцид народа выходит. Народ не хочет. Я же говорю, что народ э, может многого не хотеть, допустим, да? И тем более я смотрел телевизор. Но. Ну. украинское телевидение. Угу. Вот, эти женщины, может, и поют. Там, да, про убийство россиян. Может быть... Э, Но ты же сам там, сказал, что народ украинский сплочен поддержкой ВСУ. 20 минут назад ты это говорил. Сплочен. Сплочен. Все не хотят россиян. Ну, народ сплочен. Что дальше? Ядером валить эту страну? Да зачем ядером? Ядерным оружием тоже хотел поугрожать, э, как я знаю, президент Украины первое время. Может быть, даже и в связи с этим еще специальная военная операция началась. Чем? Я, потому что Зеленский За, ядерное... Захотел, да, он захотел, э, чтобы в стране было ядерное оружие. Ты знаешь, как что... я по новостям смотрел. Ты знаешь, что такое Будапештский меморандум? Нет. Не знаешь, да? 93 год, не знаешь? 5 декабря подписали. Великобритания, Штаты и Россия. Не знаю, что это такое, да? Вот годовщина была недавно. М-м. О том, что надают, э, что у Украины у Украины нет ядерного оружия, но гарантии безопасности это три, три страны дают. Как Зеленский мог угрожать ядерным оружием? Ну, не знаю, я по новостям смотрел, что есть такой вариант. Серьезно? Что, Украина, без... что Украина хочет, безъядерная страна. Что она хотела, э, чтобы у нее было ядерное оружие. И что? И то. Это уже большая угроза, тем более те, которые были тут проблемы на Украине. Какие проблемы здесь были? Ну что там, э, этот э, как Майдан и так далее. Ты гражданин какой страны? Российской. Российской. Хули тебе до Майдана? Ну, это как бы внутриковая проблема украинская. Ну, а если появится ядерное оружие какое-нибудь? Нет, стоп, давай Майдан. Вот что, тебе, вот что лично тебя касался Майдан? Ну, там были массовые беспорядки, и убийства. Что? И что? Вот. А если потом еще ядерное оружие в Украине и что? появилось И бы? что? Вот, вот и тебе, вот тебе как россиянину лично, какое дело до Майдана? опасно, когда в государстве, в котором проблемы, еще и ядерное оружие появится, допустим. Давай Майдан. Возвратимся да к Майдану. Тебе, я... лич... тебе лично какая, ну, вот дело до Майдана? Да никакого дела. Ну все, закрыли вопрос, значит. Аргумент несостоятельный. Но когда... Старший лейтенант. Ну я же говорю, когда в стране какие-то проблемы, да, там беспорядки и так далее, это там непонятная ситуация происходит, и еще и появится ядерное оружие, уже опасно где, всем. Где это было заявление Зеленского? <laughs> Просто объясним. Да где то по телевизору я слышал? То, все, все, это ты, а где вот это? Это ты все читаешь или смотришь? Вот эту всю байду? Почему? Вот та, что у тебя в голове. Почему байда -то? <laughs> Ну как, ну я, я тебе говорю, вот проблема с Майданом. Я говорю, ну какое тебе дело до Майдана? Ну хорошо, не до, не, не до Майдана. Вот перепрыгиваем с темы на тему. НАТО угрожает России? Нет. Нет? Ну, ну слава знаю. богу. <laughs> Ну, то все говорят, НАТО угрожало. А Путин же говорил, что НАТО хотела как бы напасть. Давай послушаем. Ну, да все возможно, может и хотела. Может и хотела? Может и хотела, да? Вот НАТО угрожает. и их сателлиты делают ставку на силовой фактор. Они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО. Ну, ты веришь в это? Ты говоришь, НАТО не угрожало, а здесь ну. Владимир Владимирович говорит, ну поддержи как бы главнокомандующего в этой байде. Ты говоришь, не угрожала. Поддержи. ну, если... ну, на камеру говоришь. У ну, меня нет. просто официально как бы Ты сказал, на, НАТО не угрожала, Владимир, уже ну, заявляла, ну, да? У меня как бы проблема здесь с информационным, знаете, как бы обеспечением. Серьезно? конечно, потому что пока здесь находишься, как бы много не можешь посмотреть, а по телевизору мало что покажут и по времени. Ну так что? Вот. Ты так угрожала или не угрожала после этого видео? Ну, видимо, угрожал. Видимо, угрожал. Ну, я более верю своему президенту. Неправильно думаю, старший лейтенант. Фол. Видишь, НАТО не угрожало, это нужно на ходу. Вы, вы на ходу сочиняете, да, когда смотрите Путина, вот это все, даже если не верите. Вот до этого, до видео не угрожало, показал Путина, который говорит, что НАТО расширяется, уже угрожало. Даже ну, больше. У вас, у вас мнение личное какое-то есть там в России или нет? Конечно, есть. Только говорит Путин? Нет, почему? Но, ну, как говорит Путин, тоже мнение личное есть. Просто смешно сидит офицер, младший офицерский склад, народ российский. даже ничего объяснить не может. Только видит Путина, сразу меняет свое мнение. Ну, здесь как бы не моя Не мне объяснять. Вот это что- как бы что показательно, это. вот эти все вещи. Какие? Вот эти Показательно. все, вот с Путиным и так далее. Хочешь посмотреть на нашего президента? Да, я видел его. Да. Вот, видишь. Произвести. Три десятиліття, вісім років, А, дев'ять ну это я місяців, видел. 285 днів ви бороните нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, і в мороз, в будні та свята. Щодня завжди ми будемо пам'ятати про ваш подвиг, завжди ми будемо допомагати вашій роботі і вклонятися вашій силі щодня, завжди, особливо сьогодні. Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, ціна вища, але є те, що лишається незмінним, сталим, сталевим. Ваша відвага, ваша витримка, ваша воля, а отже, наша свобода, ваша незламність, а отже, наша наша незалежність, ваша звитяга і наша подяка за це, ваша мужність, наша гордість за це, гордість вами усім. Я понимаю, что говорит, да? Ну, он там, да. То есть президент, я так понимаю, нацистский президент, да, приезжает, поддерживает ВСУ? Не, на молодец, линию фронта. Молодец, что на линию фронта поехал. Да. Ну, у вас же светлая идея. А где ваш президент на линии фронта? Ну, нашему некогда, у него дела. Да. Какие? У нас здесь хватает командного состава. Президент приезжает поддержать своих бойцов. Президент. На линию фронта. Не боится ничего. Может, все-таки украинцы за правое дело воюют? И президент это понимает? Ну, украинцы, может быть, за правое дело воюют. Россия тоже, как бы, военнослужащие, по крайней мере, вот, выполняют приказы. Так кто воюет за правое дело? Определись, лейтенант. Я не могу здесь даже решать, кто за правое дело воюет. С начала нашего разговора были россияне. Ну, конечно, а, россияне. Уже, уже здесь заблуждение. Я воевал за правое дело, за Россию, которая мне давала приказы. Вот, поэтому у меня точка зрения только такая будет. Вообще, ну, как бы жалости ни крапли нету к, к этому народу украинскому, правильно я понимаю? Жалость есть ко всем. Нет, у меня, я спрашиваю о украинском народе. И к народу, и к украинскому, и к российскому, ко всем у меня есть. Ну почему жалость. к российскому жалость? Ну, ну, я имею в виду, что кто погиб э, именно в связи с этими боевыми действиями. Они же добровольно зашли. Ну, понятно, мы все добровольно зашли. А чего вас жалеть? Просто объясни Лично мне, как журналист. Ну, по мне, крайней мне... мере, мне жалко раненых и убитых. За что? За то, что они лишились жизни. И либо кто-то лишился... Э, там... А за что они лишились жизни? Ну вот, если не было никакой идеи, просто за приказ. Ну и хрен с ними. Ну, честно тебе скажу. Ну, за приказ. Ну, что хрен с ними. Ну, я так Правильно? не думаю, нет. Ну, они умерли за приказ. Правильно. Они выполняли э, свой, э, свои приказы, они... Никто не понимает, какой приказ. Если не понимают, какой приказ, ну хрен с ними. Правильно. Ну, да не хрен с ним. Вот жалко украинских воинов, потому что они защищают свою страну, землю, свой народ людей, независимость этой страны, свободу. Вот видишь, сколько я тебе идеалов могу пересчитать, а ты ничего не можешь, только приказ. Лейтенант, плохо. Плохая информподготовка у вас была. Ну, немножко упустили, может, информподготовку. Правда? Ну, может быть. Умерли за приказ. Ну и хрен с ним, если непонятно, какой приказ. Ну, согласись. Зато выполнил как положено. Удобрил землю украинскую. Ну, скажи, что сделал. Я тебе говорю, ну, удобрил землю украинскую. Потому что я не могу понять, за что они погибли. За Путина. За Путина, за Родину. Но если россияне готовы умирать, умирать за Путина, ну пусть идут, умирают, ну что я сделал? Ну почему умирать? Украинцы умирают за свой народ. Не только умирать, выполняют задачи поставленные. К сожалению, то есть и тех, и тех. Украинцев что-то хочет сказать? Украинцам? Никому ничего не хочу сказать. Россиян? Никому. Возвратишься? Сюда? Воевать, да, если Нет. менять? Нет. А если заставят? Не заставят. Ты уверен? Да, я ранен. И что? У меня уже с ногой проблемы. Физически не смогу. Да там и кривых, и слепых, и немощных посылают. Вот здесь сидели мобилизованные, они говорили, да я там болен с этим, с этим не мог, и все одно отправили. Это не аргумент в России. Ну, пока еще нет таких технологий, чтобы мне железную ногу поставили, поэтому... Но ты же ходишь сам. Лично за меня не получится. Ну, будешь сидеть в окопе? Не, не, не будет такого. Будет. А хочешь? Нет, конечно, желания участвовать в боевых действиях никогда не было. А, а как а гордость, чтобы отдать долг до конца своей жизни и прийти в, в черном пакете домой? Не хотелось? Я считаю, что я без черного пакета долг Родине отдал. И Путин. И Путин.